Tá Um, dois, três, vai. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, Caraca. Ah, não tô conseguindo spawnar. Esse é um vídeo gravado há um tempo no Cerro do Caso de Pedra. Ele está em manutenção agora para a temporada 2. Esse vídeo, eu e uns amigos decidimos fazer um beacon de beacon para celebrar o fim da temporada. Em breve será lançada a temporada 2 canal é autorização. Comente se você gosta de brócolis e bora pro vídeo. Não, mas, é, mas eu dropo ele. Vai ter, será que vai ter soul nessa... Tá, agora acho que vai ir mais rápido. <laughs> Tô preocupado. Hum, será? Quanto, quanto Deus, tempo? Demorar, né? Deixa demorar pra matar esse item. 24 estacadas. Hum, 5 <laughs> minutos. É uns 5 minutos, os, três, os quatro matando aqui, agora é o... Coisa tá junto, né? Fico no meio, fico no meio. Tu fica no meio? Fica tu e o furãozinho no meio e o hip dos lados. Que? Pau, né? Não, vai, oh, eu acho que cabe mais um aqui, cabe mais um. Ah. Aqui, <laughs> aqui e aqui, confia, confia, eu fico, eu fico, eu fico. Tu fica? Sim. sim. Com, tu, tu, tem certeza que tu vai botar? Tem, tem, tem, tem. Cabe mais, cabe mais, cabe mais. Vou fazer 24 itens. Não, mas dá pra botar um furãozinho, porra. Pode pedir furãozinho também. vai colocar no chão, caraca. Acabei de perceber. Ah, tá. Entendeu? Vou botar mais 13 então. Aí pelo menos eu vou conseguir. <laughs> É, eu, eu faço aqui, essa é, é facinho. Vai, vai dar muito ser. ruim. vai não, vai, vai, fecha vai o corredor dar... todo, fecha o corredor, fecha o corredor. <laughs> não, não, não. Não, confia, confia, confia estacados, os bichos tá dando estacados. Confia, confia. Vai dar muito ruim, parça. Isso, vai, dar, muito. Pera aí, já vou fazendo aqui. Né? Não, não, não, não, pera. Nossa, o cara quer botar mais. <laughs> parça, sério que vai, acho que vai dar. Dá, dá, dá. Que é reto, tá ligado? Uma linha reta. Porãozinho, vai ser o seguinte, a gente vai, uh, cada um vai botar duas cabeças. Cada um vai botar a cabeça numa linha. Eu faço aqui do meio, faço essa linha aqui do meio. Deixa eu botar a tocha aqui pra dar uma explicada melhor, porque tá sem tocha mesmo, que os bichos quebram tá? Sério, se isso der ruim. Ó, pronto. Ó, por exemplo, aqui tem cabeça, né? São então, três cabeças. Três cabeças, só falta três, né? Aí, por exemplo, o Riff vai botar nessas duas, eu vou botar nessas duas. Se tu eu quiser, não precisa colocar. Tu vai colocar lá do outro lado e eu vou colocar desse. Aí é não precisa colocar, só ajudar a matar. Aí o, o seu time vai se responsabilizar por botar a cabeça desse lado inteiro esse meio. E se ajudar, pode botar desses dois lados aqui. Sim. Tá? Tipo, três cabeças de Tu vai querer ajudar? Manda um sim no chat aí se quiser. <laughs> Ponto de cabeça tem uh, um pack e nove. Ai, né? Toma aqui então, vou te dropar meio pack aqui pra ti. <laughs> Ah, é. Eles estacam, tá? Então corre depois de botar as cabeças. Isso aí, tá? é tipo. Ah, então vou colocar só aqui, né? Coloca. Não, ele vai... onde que o furãozinho vai colocar? Qual que vai ser do furão? eu acho que é melhor fazer isso aqui, ó. Peraí, peraí, peraí. Ele Fica coloca... mais fácil do mesmo lado, ó. Fica mais fácil. É, deixa do mesmo lado, verdade. Nem me liguei. Tá. Tu bota, ó, Franzinho, tu pode ficar aqui e tenta botar aqui, ó. Aqui, aqui, aqui e aqui, aqui, aqui, tá? Nesses três blocos. Ou depois eu tentar fechar Sobe. esse chão aqui pra ficar reto. Ô, Mix, se liga, Mix. Olha isso. Se liga, parceiro. Se liga. Sério, eu acho que a gente não ia conseguir matar esses itens se não tivesse só a gente no server. A gente não ia conseguir. Se, fosse, se não fosse não, só não a gente dar, no server, não ia. Não, não, daí, não ia dar nem pra spawnar, eles iam explodir antes de a gente spawnar. Mano, não, ah. sei quantos Wither então, praticamente. Ó. Oh. Caralho, esse aqui deve ter um meio pack de Wither. Acho que tem meio pack de Wither. Acho que é, acho que Só é. aqui tem 24 Withers aqui. Só aqui tem 24. Cada um tem 6 Wither de canto. Tem não, aí tem que ter mais 3 aqui, ó. Aí 24, 25, 26. Mano, a história não vai bugar 28. É 28. Bora fazer um pack? Vai lagar, vai lagar, vai lagar. Fazer meio pack. Não, não, dá, dá aqui, ó. Dá aqui, ó. Mais um, mais um instantinho aqui, ó. Mais um aqui. Ele não vai fugir. Ah, não, estaca, né? Esse daqui, eu me, esse daqui eu boto, esse daqui eu boto, esse daqui eu boto, esse daqui eu boto. Aí, aí pra fazer meio pack certinho. Aqui se não tem ter saída do server com estilo não, não é. <laughs> é. verdade. a gente vai botar lá no spawn. O Mix vai dar permissão pra gente botar lá no spawn um beacon de, de beacon. Um beacon de beacon. Nasce. Assim não nasce? Confia. Nasce confia. pô. Quer, quer, que eu te mostre? Quer que eu te mostre? Não, não, não, mostra não, mostra não. Mostra não, não, cala a boca, Furãozinho. Cala a boca aí, Ô, Furãozinho, fica suave, cabeça não explode, então tá suave. Eu peguei areia de alma a mais do que precisava. Por exemplo, tem né? meio pack, meio pack de cabeça de Wither e ainda tem Oi, a gente já tipo tá fazendo isso aqui embaixo do beacon pra gente conseguir ter os efeitos. É, a gente, é, tem A gente vai morrer, né, a gente vai morrer com certeza. Eu tenho uma acelerador, alguém quer umas aí? Eu quero. Bora. Um, dois, três, vai. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, Caraca. eu Ah, não tô conseguindo spawnar. Eu tenho uma tocha aqui! 25. Meu Deus! meu Deus! Dá muito mais. Mano, explodiu aqui, viado! O que tá acontecendo? Nossa, ah, acho que não... Meu Deus, tô tá levando dano Let's go. no mix. Porque espanca, é espanca, assim. espanca. Ah, ele não tá no clã, verdade. É. Aí já foi, já foi. Não, mas tá queimado, então tá safe, eu acho. É ah, verdade, verdade, verdade. verdade. Né? praia. Tem que ser um bioma de praia, porque o Davi fez no, uma farm no oceano dele. Não precisa saber uma de praia, não. Não precisa. É, eu sei. Não, ele fez o oceano dele, pô. O oceano dele é artificial. 23 a coisa. Quantos vocês têm, hein? 7. eu tenho um 20. 8. Vai dar? Falta A gente tem quantas cabeças ainda? É que eu tenho... O Hip tem um pack de Nether Star. Eu tinha três packs de cabeça de Wither. E faltava só mais um pouco pra 6. Então... A gente tem que fazer isso de novo. Então, a gente já tinha tudo isso farmado. Eu tenho 22 também. vai, vai fazer de novo. vai fazer de novo. Confia. Ah, mas... Ah, mano. Mas aí não, não teve a moleque! Meu Deus. Nossa, vai explodir a cama. Tá do outro lado da cama, hein? Explodiu a cama. Explodiu? Coloca aí, rapidão. Agora não pode morrer, hein, galerinha. Hardcore agora. Já, peguei, posso. peguei. Tá, agora deixa eu botar os bagulho, hein. E vamos proteger a cama? Calbizi. Pega o esmeralda aí. What the fuck? Deixa que deixar esse de queima. O que quero... Eu acho que é pra ser tipo... Os caras tão passando na mão no item dos outros! Aí, ó, o ciano pegou, ciano pegou. Pera aí. Olha lá, X. X. <laughs> Você foi o barulho da câmera?